Der Wachdienst ist schwer, die Liebste ist fern. Der Sturm heult wie hungrige Hunde. Die Hände sind steif, unser Kragen ist nass. Wir gehen die vierzigste Runde. Die Nacht hat den Mond und die Sterne verschluckt sind einzelne Lichter. Wir starren ins Dunkel und lauschen geduckt. Der Eisregen weist die Gesichter. Wir lassen weit hinter uns, wer weiß, wo wir stehen. warum wir hier gehen. Wir haben im Rücken das friedliche Land und nichts darf der Heimat geschehen. Bald kommen die Nächsten und lösen uns ab, dann fallen wir klamm in die Betten und wissen es stehen Genossen auf Wacht, den Frieden der Menschheit zu retten. Der Klassenfeind kennt uns, wer weiß, wo wir stehen, ist die alten Hände der Mund. wir wissen, warum wir hier gehen. Wir haben im Rücken